to supplement to supplement to supplement to supplement to supplement supplement teacher to supplement to supplement Sir, madam, photo. Teacher supplement चल मैं go to toilet finish teacher चल पर ले Roll number 51. भाई बता देना यार प्लीज प्लीज बाय प्लीज बता देना यार मैं कुछ नहीं पढ़ा है प्लीज़ फिनिश टीचर प्यार टुकर टुकर देख रहा तेरा पेपर है लिखना है मेरा तो हो गया